У грудня вызначылі лепшых у спаборніцтвах разведатлон. Удзельнікам военно-прыкладной гульні патрэбна было прайсці два этапа: трапіць у мішэні з пнеўматычнай вінтоўкі і зарыентавацца на мясцовасці. Разведатлон першая падобная гульня, праведзеная ў абласным цэнтры, якая аб'яднала самых спрытных юнакоў. На общеобразовательных заведениях она уже была испытана ранее, еще в свое время в Сицилском районе в рамках игры «Факел». А вот высшее учебное заведение участвует не впервые. Стрельбой занимаюсь достаточно давно. Э, я учился раньше в Речской Дюшор. Э, меня воспитывали, поднимали мой стаж и моего бы, стрельбе э, братья Завадские, Игорь Михайлович и Николай Иванович. Я им благодарен. за что они дали мне путь э, к спортивной стрельбе. Удельничали у гульни четыре команды. Представники трех университета Гродно и члены клуба «Орден Пашаны» Свислацкий район. Негледзячы на пэўнае хваляванне, асабліва на старце, маладыя людзі паказалі добрыя вынікі. Лепшымі на дыстанцыі і на стрэльбішчах сталі студэнты Грудзенскага аграрнага універсітэта. Арганізатары спадзяюцца, што разветатлон стане добрай спартыўнай і выхаваўчай практыкай, а наступныя спаборніцтвы абавязкова будуць. Азначым, што гэта мерапрыемства зладжана ў рамках ваенна-патрыятычнага тыдня, старт якому дадзены ва ўсіх установах адукацыі Грудзеншчыны. Вынікі тэматычнай семідзёнкі падвядуць у дзень абаронцаў айчыны 23 лютага.